Can I trust my emotions? Is it the heat of the moment? Cause my heart just exploded when I saw your face. Yo alors aujourd'hui c'est Chuseok, c'est le jour de Chuseok. En fait si vous savez pas, Chuseok c'est euh, un... c'est la version Thanksgiving coréenne. Et du coup pendant trois jours c'est des jours fériés. Et comme il fait pas beau, on ne va pas sortir. Et puis de toute manière, tout est fermé aujourd'hui. Donc on a décidé de faire... Un puzzle. <laughs> Mais regardez-moi ce puzzle de l'enfer. C'est psychédélique, il y a trop de tournesols. <laughs> C'est horrible, ça fait des jours et des jours qu'on est dessus. Affreux. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est puzzle. Et euh, on voulait faire aussi un peu de linogravure. On vous montrera ce que c'est, mais c'est vraiment trop trop cool, j'adore. De toute façon, tout ce qui est art, vous savez, j'adore. Ce que vous entendez derrière, c'est la machine à laver. Oh, on regarde le château ambulant Ouais, oh ouais. De toute façon, tant qu'on n'a pas fini ce puzzle, on met tous les Miyazaki. Lequel Lequel comme Mais j'ai pas encore fait. Ah <laughs> Quel <laughs> Un petit mot. We made it Il y a 800 pièces maintenant. Celui. Oui, non, mais non. <laughs> non, non, pas, aujourd'hui. Allons manger. Crème 이게 뭐냐고 이게 뭐야 이게 뭐야 이게 뭐야 이게 뭐야 이게 뭐야 이게 뭐야 멍멍이 baik Hah? begitu le rayon préféré de Kim et de moi. Surtout de Kim. <laughs> 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Et l'atelier dessin commence Commence Pas du tout comme un bouquet. Tiens, carte la fenêtre. mon On a beaucoup de travail devant nous. Moi, je sais pas encore. Alors là, pour vous expliquer, on va faire de la linogravure. Et la linogravure, en fait, ça va se passer avec des gommes qu'on va devoir... En fait, on va commencer par dessiner dans un carnet le modèle qu'on veut. Ensuite, on va le décalquer et sur une sorte de plaque en gomme, on va devoir graver avec ces outils-là. Pour pouvoir ensuite passer de passer de la peinture avec le rouleau et ensuite euh, bah, du coup ça forme des sortes de tampons voilà je vais vous montrer la dernière fois j'avais fait ça bon là on voit pas trop parce que c'était avec un reste de avec un reste de peinture du coup on voit pas trop trop trop trop mais euh, je vous montrerai plus tard ce que j'avais fait la dernière fois <laughs> merveilleux fantastique deuxième partie on décalque. Tu le retournes, tu essaies de le placer bien au milieu. tu vas faire en sorte que le haut, le bas, ce soit à peu près égal et les côtés soient à peu près égaux. Voilà, comme ça, tu essaies de faire en sorte que ça bouge plus. C'est vrai Et là, tu grattes. Gratte plutôt avec ça parce que c'est vraiment désagréable le... <laughs> Elle rigole. J'ai rigolé. 가지고 C'est parti Non mais où allons-nous C'est une vraie question. Derrière la montagne <laughs> ah, d'accord. mais où est la montagne La voyez-vous Tout, tout, tout. Vous avez raison, il n'y en a pas Ok. ok. ok. J'ai mal au bras après l'escalade. Ah, ah, moi, j'ai le chic de trouver toujours les plus jolis plans avec les échafaudages, les machins, les trucs, les constructions. Busan, dans toute sa splendeur. Merveilleux. une euh, représentation du 21e siècle. <laughs> On dirait Bridget Jones avec ses interviews à la noix. <laughs> Bridget Jones avec ses interviews là. Ah, et après tu vas voir mes fesses. Ah, <laughs> <laughs> Serais-tu perplexe oh ouais. <laughs> magnifique, magnifique. Non, je dit que je faisais ça, si je laissais des longs moments de vide comme ça Dans le vlog d'aujourd'hui, qui me regarde dans le vide Hello. Les effets spéciaux sont vraiment merveilleux aujourd'hui. Ah, c'est pas mal. couleur. Photoshop, et moi aussi. C'est ta voiture, Kim Oui. Qu'est-ce qu'elle fait là sur la de là. Regardez les gars, on dirait pas trop que il y a un discount pour les étrangers. C'est 12 000 au lieu de 18 000. Mais de loin, on aurait dit 10 000. Du coup, on s'est dit non, mais ils se foutent de notre gueule. Bon, bon français euh, I the des spéciales discount. that I know about you Number one's that you got options Cause be free falling Lucky to have you Number two is that your real girl. Messy bun, my ideal girl. Number three is the deep blue sea. Am I afraid? Am I afraid? I wanna talk to you. en flag. Ça fait rien Ouais, mais je pense que c'est qu'une personne par une personne. Et celui-là, c'est moi. Tu devrais poser ça, c'est Kim. c'est papa et maman là Oui, c'est ça. Papa, maman, graton. Et nous, on est tout en bas. Moi, j'ai le plus petit cadre. Oui, parce que t'es la moins aimée. Répète un peu pour moi. Oui, parce que t'es la moins aimée. Es-tu heureuse Oui, oui, <laughs> oui, oui j'ai envie de m'allonger dessus. <laughs> C'est trop joli en vrai, comme moi. Vous voyez pas mon sourire. On est sorti. peut chelou avec ce masque. Bref. On va aller à Biff. Et après, on va aller au Shinsege, centre commercial. Store. <laughs> Lieu du Bif. Busan International Film Festival. Shinsege et ses trois bâtiments. énormes. Oui, mes commentaires euh, sont vraiment Géniaux. Putain, j'arrive pas à trouver le mot. Ah non. Ah Nice. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais pas pouvoir euh, filmer pendant longtemps. Et du coup, dans quelques semaines, c'est là où va être le Busan, Film Festival. International Film Festival. Et du coup, oh, Du coup, ça va être le bordel parce qu'il y aura genre. Euh, le monde. il y a aussi des acteurs qui viennent. Ouais. a aussi des acteurs qui viennent pour oh, la monnaie d'ouverture, tout ça. Des fois, ils font même euh, des cinémas Cinéma de gratuits. Donc, euh, c'est sur le grand écran euh, là que vous voyez. Et ensuite, juste en face, t'as les gradins pour s'asseoir. Waouh Faudra qu'on aille un jour, ça serait cool j'ai vraiment plus de batterie, donc je crois que je vais arrêter le vlog ici. Fais coucou. Coucou. Au revoir.